Vegas dengan satu penampilan tarian ngajak lesung. Selamat menyaksikan. Tari ngajak lesung merupakan satu di antara warisan yang budaya-budaya Dayak yang berkembang di kecamatan Sungai, tepatnya di Kabupaten Pasir Menurut sejarahnya, tari ngajak lesung dibawa oleh masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang pindah ke Indonesia dan ditetapkan saat ini. Pertunjukan tari Melayu Mesum ditarikan pada saat gawai dengan panen pagi. Tarian ini bertujuan untuk menghibur masyarakat setempat. Konon katanya, menurut narasumber dan warga setempat, tari ngajak lesung bertujuan untuk menunjukkan kegagahan dan ketangkasan diri para penari laki-laki kepada penonton khususnya wanita dan bertujuan untuk mencari pasangan atau jodoh. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, tari ngajak lesung beralih fungsi menjadi tarian tontonan semata atau tari hiburan masyarakat di kecamatan seluas. Dan hingga saat ini, tari ngajak lesung biasanya ditarikan untuk menyambut tamu seperti bupati yang ikut hadir pada saat acara gawai daya ibadi Pasir Putih Kecamatan Seluas. Pada kesempatan ini, Seniman tari atau koreografer memberikan satu penawaran baru dengan cara membantu Tari ngajak lesung yang dilakukan oleh siswa-siswi SDN 06 Prejes dengan enam orang penari laki-laki dan enam orang penari perempuan. Seniman tari membuat garapan baru tari ngajak lesung ini tanpa mengubah sedikit makna dan gerak asli dari tari ngajak lesung yang sudah dikenal masyarakat. Seniman tari mengkreasikan gerak tari, pola lantai dan gerak maknawi yang berakar dari tari ngajat lesung bertujuan untuk mengedukasi dan mengenalkan kepada peserta didik di SDN 06 Redes untuk mengetahui adat istiadat, norma-norma dan aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat suku dayak Iban yang tergambar dari tari ngajat lesung dan tetap dilestarikan sebagai identitas dari suku daya Iban itu sendiri. Dan inilah dia penampilan dari SDN 06 Preges. Ya demikianlah penampilan dari tamian gajah Gresik dari SD 06 Preges.